聽完我 Louis，今日同大家睇首都嘅兩房單位，實用面積就五百一十八。我哋睇下單位入门有玄關嘅，然後呢邊有個凹位可以做鞋櫃啦。然後呢邊就系下次下次入去都相當犀利、浸玉嚟嘅。廳就長方形嘅，非常之闊落。呢邊有個外連嘅露台啦，就方形嘅，望出去就望翻山景，非常舒服。 廚房就相當好用，就 U 型嘅，廚櫃都上算新淨，咁呢邊就係房，最主要嘅單位啦。睡房做咗上下隔床啦，主人房就係大少少嘅，擺咗張床啦，然後呢邊就有個衣櫃位，做到鏡嘅，望出去都望翻山景。咁我哋下期再見，拜。